<coughs> White Wolf Session, Negro Vando, KC, Fênix. Uhum. E assim, ó. Boy, é papo reto, tá ligado? Minha história. Sua porra da Fênix, renascida é cinzas. Lembro alguns anos atrás era só brisa Errada mesmo, eu não vou mentir Realidade era brisa sem fim Nem prestei atenção no que me propus a perder Que vida, mas pera aí Voltando alguns anos atrás Tava no laço cheio de pó pra vender Não precisava fazer isso não Mas o vício embaçou a visão Eu me sabotei várias vezes Cê ouviu que o sabotagem falava Vivia a vida de rap está sem estar Fazendo rap Tô bem, tô zen Focado no além, da mais de 100 Contando o giro do cash em Carteira fazendo splash termina no shopping, gastando e na cama Seus flash, seus flash Yes sir, vai, vai Sou a porra da fênix, é das cinzas Sou a porra da fênix, é das cinzas porra da Fênix é nascida das cinzas É família, comigo também não foi diferente Nunca será 3.2 Ainda vivo, moro? Ah, negociando com a morte pra me dar mais uma chance Dessa vez eu cheguei longe, tô sem força pra voltar Cadê minha família, meus amigos? Eu tô sozinho, só depende de mim mesmo pra sair desse lugar Eu já me decidi, vou atravessar esse deserto Parece que o gigante despertou em toda a dor que corroía Só me deu força pra seguir Os estreprados neguinho, era nada por aqui Sou terror, eu não morri, eu não fui preso, tô na rua, olha aí Lava a boca pra falar de mim Minha família anda bem na geladeira, tem farturas, é por mim. Não pode me atingir, só sou filho de Deus vivo Se o meu pai é o leão, então eu sou o leão sim A droga já não faz minha cabeça, faz um tempo já não vivo Mais de brisa para o sonho construir Eu morri, mas renasci pode rir Eu sou a prova viva, o milagre de Deus Vocês podem até tentar me ferir Eu só sou pesadelo, a assombração do meu eu Não sou ninguém, vocês valem o que vocês têm Vocês plantam mal pra depois escolher o bem Na tempestade quando vem, mano, esconde Ela é mudança, ela sem corte Vai, vai, sou a porra da fênix, eu nasce das cinzas Daquele jeito, hein Sou a porra da fênix, eu nasce das cinzas Sou a porra da fênix, eu nasce das cinzas Sou cair, vou cair de pé, moro Sou a porra Sou a porra da fênix, é nascida das cinzas Sou a porra da fênix, é nascida das cinzas Sou a porra da fênix, é nascida das cinzas Sou a porra da fênix, é nascida das cinzas É isso aí família, White Wolf Session KC, Negro Vando, Fênix Renasça é das cinzas, beleza? Passou? é passado. Jamais. Foco no que vem adiante. Viva, estamos vivos. Fé.